अस्सलाम वालेकुम दोस्तों कैसे मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ठीक होंगे अल्लाह ताला की रहमत करम से दोस्तों काफ़ी दिनों बाद आपसे मुलाकात हो रही है कैमरे के सामने आने का मौका मिला उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ठीक होंगे और मैं भी अल्लाह का शुक्र है ठीक हूँ और काफ़ी दिनों बाद जब बंदा कैमरा उठाता है तो बहुत शाई फील करता है लेकिन फिर भी आप लोगों से जो मोहब्बत है जो ताल्लुक़ है वो हमें मजबूर करता है बार बार आपके साथ बात करने के लिए तो अल्लाह ताला आप लोगों को खुश रखें अपनों के साथ रहें खुश रहें और इससे पहले वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मेरी वीडियो को लाइक भी कर लिया करें और अपने फ्रेंड्स को वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर शेयर किया करें तो चलें जी आज की वीडियो करते हैं शुरू वीडियो कुछ इस तरह है कि मैं आज सारा दिन इधर आपको पता है कि अब दोबारा स्कूल्स ओपन हो चुके हैं अपनी अपनी ड्यूटीज़ कर रहे हैं तो असर के बाद बाहर थोड़ा सा वॉक हो जाती है वहाँ पे आते हैं तो अभी मैं आया हुआ था चले जी थोड़ा सा मैं आपको व्यू दिखाता हूँ उसके बाद फिर बात करते हैं जी मैं साहब क्या देख रहे हैं वहाँ पे शर्म नहीं आती आपको क्या थक गए हैं सर में क्यों दर्द हो रहे हैं आपके बताया ना ये आवाम जानना चाहती है आपसे क्यों सर में दर्द हो रहा है नमाज तो आपको चाहिए था कि आप उठते नमाज पढ़ते हैं और सुने घर वाले सब ठीक हैं अभी आपकी आंखें क्यों नहीं खुल रही हैं बेटा नीचे ना गिर जाना छत से हाँ ज़रा देख के दोस्तों वॉक कर ली है और ठंडी ठंडी इस वक्त हवा चल रही है और सामने मेरे सामने आप देख सकते हैं कि सूरज अभी रूब होने वाला है बहुत अच्छा यहाँ से व्यू नज़र आ रहा है तो अब बच्चे भी हॉस्टल की तरफ वापस जा रहे हैं तो अभी नमाज़ का टाइम भी हो जाएगा तो अभी हॉस्टल की तरफ दोबारा जाते हैं नमाज़ पढ़ते हैं और जो कि जो भी डेली रूटीन होती है हमारी उसको फिर फॉलो करना पड़ता है बच्चों के आजकल पेपर्स हैं आपको पता है बच्चों को प्रिपरेशंस करवा रहे हैं और मेरा सब स्टूडेंट्स जो कि एफएससी मैट्रिक के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए एक एडवाइस है कि सारे काम छोड़ के अब स्टडी पे फोकस करें गवर्नमेंट की तरफ से भी आ गया कि जो इलेक्टिव सब्जेक्ट्स हैं जैसे मैथ फिज़िक्स केमिस्ट्री बस इन सब्जेक्ट्स का आप लोगों ने पेपर्स देने हैं तो बहुत ज़्यादा आप लोगों के लिए आसानी हो गई है बेस्ट ऑफ लक अल्लाह ताला आप लोगों को कामयाब करे मेरा आज स्टूडेंट्स के लिए ये स्पेशल मैसेज था कि आप लोग पढ़ें क्योंकि यही आपका फ्यूचर है अगर मार्क्स अच्छे आ जाएंगे तो आपको बहुत ज़्यादा आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ आगे हो जाएंगी तो आप लोग पढ़ें रात दिन एक कर लें क्योंकि इसी से ही आप लोगों ने आगे जाना है तो बेस्ट विशेस मेरी आपके साथ हैं अल्लाह ताला आप लोगों को कामयाब करे दिन दुगनी रात चुगनी आप तरक्की करें और माँ बाप की दुआएं उस्तादों की दुआएं हमेशा लिया करें इससे इंसान बहुत आगे जाता है तो जब हम स्टूडेंट्स थे हम भी अपने उस्तादों की बहुत खिदमत करते थे उनसे दुआएं लेते थे अल्लाह का शुक्र है कि आज अच्छी जॉब है अच्छी लाइफ स्पेंड कर रहे हैं तो मेरी आप लोगों से भी यही रिक्वेस्ट है जितने भी मेरे स्टूडेंट्स हैं मुझे देख रहे हैं या जो भी बच्चे हैं जो इस वक्त एफ मैट्रिक या बी कर रहे हैं तो अपने फ्यूचर को पहले आप सामने रखें क्योंकि ये फ्यूचर आपके लिए ज़्यादा अहम है बाकी सारी चीज़ों की नस्बत तो स्टूडेंट जो होता है ये उसकी गोल्डन लाइफ होती है इसमें आप या तो बन सकते हैं या फिर ख़राब हो जाते हैं तो अब आपके पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि आप लोग अपने स्टडीज़ के थ्रू अपने आप को इम्प्रूव करें अच्छे मार्क्स लें आगे अच्छी जॉब्स लें ताकि अच्छी लाइफ स्पेंड कर सकें अपने पेरेंट्स के लिए आसानियाँ पैदा करेंगे जब आपको अच्छी जॉब मिलेगी तो आपके लिए भी बहुत ज़्यादा ये चीज़ें अच्छी हो जाएंगी तो मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरी जो आज की एक छोटी सी नसीहत है शायद आप लोगों के लिए काम आ जाए as a teacher as a friend as a YouTube family member ये मेरा आप लोगों से शेयर करना ज़रूरी था तो नेक्स्ट वीडियो में दोबारा मिलेंगे तब तक के लिए ज़ुबैर शाह को दीजिए इजाज़त चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और must like share and subscribe next video में दोबारा मिलेंगे तब तक के लिए ज़ुबैर शाह को दीजिए इजाज़त अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा अपनों को खुश रखें अपनों में रहें दोबारा मिलेंगे तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ पाकिस्तान